Lilo, gerade erfahren, Ubuntu Phone kommt in vier Tagen am 6. Gut, dass ich mit meinem spanischen Kollegen so ein bisschen kommuniziert habe mit der Firewall und so weiter. Das hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Am 6. Februar, ja, in London ja, ne, gibt es ein Launch-Event, ein Ubuntu Phone Launch-Event, ja, eigentlich von 2. bis zum 7. dümpelt der da rum. Den entsprechenden Link hänge ich euch an, wollte ich euch nur sagen. Copcats, ne? der spanische Partner PQ, alles mal schön durchlesen. Wunderbar. Also, geht los und tschüss.